satu lagi tabu lampot saya yang berbuah adalah kelengkeng ya sama seperti belimbing dan jambu kelengkeng hmm. saya batangnya cuma besarnya sebesar ribu jari ya dan tingginya kira-kira semeter mungkin satu meter sama seperti bling-bling saya Lengkeng ini pertama kali muncul bunga kira-kira dua minggu yang lalu saya kasih MKP sama KNO3 dan sekarang udah menjadi biji-biji buah mungkin tinggal perlu perawatan aja kira-kira 20 biji mungkin dari semua putik-putiknya itu dari semua putiknya itu kira-kira ada 20 ini juga saya pupuk dengan NPK sama seperti bling-bling dan jambu kristalnya sebenarnya saya punya banyak tabu lampot tapi yang paling ini ada kira-kira 5 tabu lampor saya yang berbuah